सांवरे सांवरे सांवरे सांवरे सांवरे तेरे बिन सुनी सुनी ये अखियाँ तेरे बिन लम्हा लम्हा है सदियाँ सोना सोना जहाँ लागे रे सांवरे Savare Savare Savare Savare, savare. ही मेरी हर खुशी शामिल है तू रूह में तू ही मेरी जिंदगी तेरी यादों का सावन है प्यासी प्यासी ये धड़कन बस तू नजर आए रे सांवरे सांवरे सांवरे सांवरे सांवरे सांवरे तेरे बिन सुनी सुनी अखी तेरे बिन लम्हा सा